Takže spúšte do nikdy nekončiaceho mesta Las Vegas. Vidíte, chaos všade. Tam je Eiffelka. švedské stoly, ako môžete vidieť. <gasps> Zase nemám co píky.